Hoe halen we zoveel mogelijk energie uit de zon? Dit is de Universiteit van Nederland. Zonne-energie is met afstand de grootste bron van duurzame energie die de aarde tot zijn beschikking heeft. Eigenlijk kun je zeggen, de enige uitdaging waar we voor staan is om een heel klein beetje van die enorme energiestroom af te tappen en dan beschikbaar te maken eh, in de juiste vorm, op de juiste plaats eh, en op het juiste tijdstip. Uiteraard is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan, maar we zijn al best ver. En dat hoop ik in dit college eh, duidelijk te maken. Zonne-energie aftappen kan op verschillende manieren, eh, maar in dit college wil ik het vooral hebben over zonnestroom. Omzetten van zonlicht in elektriciteit met behulp van zonnecellen en zonnepanelen. Dat is mijn passie en mijn specialiteit. Je kunt je afvragen wat is er al bereikt met zonne-energie in de decennia dat dat al bestaat. En om dat te illustreren heb ik een, een zonnecelletje meegebracht uit het begin van de jaren 80. Het zonnecelletje waar ik destijds als jonge promovendus eh, op wat nu het Science Park heet in Amsterdam werkte samen met de eerste producent van zonnecellen in Nederland in Helmond. Een zonnecelletje met een rendement van 10%. En als je er door de bril van vandaag naar kijkt, dan is het bijna aandoenlijk om te zien. Toch waren we er destijds heel trots op en we waren echt geïnspireerd door de mogelijkheden voor heel grootschalig gebruik die we destijds al zagen. Als je dat nu vergelijkt met waar onderzoekers en bedrijven in Nederland en daarbuiten, maar zeker ook in Nederland, eh, aan werken, dan eh, heb ik hier een voorbeeld meegebracht van een zonnepaneel in ontwikkeling. Helemaal zwart, met een rendement wat meer dan dubbel is van die zonnecel in de jaren, begin van de jaren 80. En met een heel strak uiterlijk, zoals je kunt zien. Eigenlijk een kunstwerk waar stroom uit komt. Een ander paneel wat ik niet heb meegebracht, maar wat wel heel bijzonder is eh, om toe te passen, waar eh, het licht aan twee kanten kan binnentreden en kan worden omgezet in elektriciteit. En dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om zonne-energie op water toe te passen. Misschien zelfs op termijn offshore, samen met windturbines. Iets heel anders. Eh, niet zo efficiënt als dat zwarte paneel wat ik liet zien, maar wel eh, met een hele nieuwe set aan mogelijkheden is de zonnefolie. Prachtig eh, product wat u hier ziet, ook van Nederlandse bodem. En u kunt zich voorstellen dat je hier heel veel nieuwe toepassingsmogelijkheden mee kunt gaan ontwikkelen. Het gaat niet altijd alleen maar om het rendement, het gaat ook over de toepassingsmogelijkheden. Dit is indrukwekkend, verdubbeling van het rendement van 10 naar meer dan 20 procent. Maar nog indrukwekkender is dat de prijzen van complete systemen in de afgelopen decennia met eh, ongeveer een factor 50 zijn gedaald. De volumina, de aantallen zonnepanelen en eh, het vermogen aan zonnezoomsystemen wat wordt geïnstalleerd, is met een factor 10.000 gegroeid. Dus er is enorm veel gebeurd. En dan kun je je afvragen van, ja, zijn we er dan nog niet bijna? Nou, wat staat ons nog te doen? Nou, als je naar de getallen kijkt van dit moment, dan maakt dat toch een beetje bescheiden. Want wereldwijd komt op dit moment ongeveer 2% van de elektriciteit, niet van de energie, maar van de elektriciteit uit zonnepanelen. En er zijn een paar landen waar dat meer is. Duitsland, Italië, Griekenland, daar is het 7 eh, of 8 procent, dus die zijn al wat verder. Maar het is nog steeds maar een deel van de elektriciteitsbehoefte en daarmee een hele kleine bijdrage aan de totale energievoorziening. En zoals u weet, in Parijs hebben we afgesproken te streven naar uh, anderhalve graad temperatuurstijging eh, maximaal. Nou, dat, als je dat vertaalt naar wat er nodig is op het gebied van snelheid en hoeveelheid introductie van duurzame energie, waaronder zonne-energie, eh, dan eh, is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van waar we naartoe moeten. Nou, gelukkig kan er nog heel veel. Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende tien jaar wereldwijd, maar hopelijk ook in Nederland, eh, tienmaal zoveel zonne-energie kunnen neerzetten als we nu hebben. En op de wat langere termijn kan dat nog meer dan tien keer groter worden. Dus alles bij elkaar hebben we nu minder dan 1% wat er op de langere termijn hopelijk gaat staan en moet staan om bijdrage te leveren, geplaatst. De uitdaging ligt dus nog voor ons. Natuurlijk is klimaatverandering eh, is heel belangrijk, eh, maar het is niet het enige. Er zijn ongeveer anderhalf miljard mensen op deze wereld die geen beschikking hebben over elektriciteit. Of in ieder geval niet over een stopcontact, om het zo te zeggen. En zonne-energie kun je overal toepassen. Dat betekent ook dat je zonne-energie in grote en kleine hoeveelheden op die plaatsen kunt brengen waar mensen op dit moment nog geen elektriciteit hebben. Nou, een heel mooi voorbeeld heb ik meegenomen, dat is de Waka Waka lantaarn. Velen van u kennen hem waarschijnlijk. Een heel mooi Nederlands product met een missie. Als je er één koopt, dan wordt er één op een plaats van jouw keuze weggegeven in een vluchtelingenkamp of in een dorp ergens op het plattelandsgebied in een ontwikkelingsland. Het is ook een technologisch hoogstandje. De beste zonnecellen die je voor geld kunt kopen zitten hierin. Je kunt er mee verlichten. Je kunt er ook je mobiele telefoon mee opladen. Eh, het is een heel handzaam stukje techniek wat het verschil kan betekenen tussen licht en donker. Natuurlijk hoeft het niet zo klein te zijn als dit. Het kan ook een compleet paneel zijn of een aantal panelen. Maar het brengt elektriciteit op die plaatsen waar op dit moment geen elektriciteit is. Nou, dit is een college in het kader van eh, de Nationale Wetenschapsagenda. Dus het is ook de moeite waard om te af te vragen, wat zijn nou de uitdagingen voor wetenschappers, maar ook technologen? Um, en het is misschien goed om te realiseren dat de enorme kostenverlaging die we in de afgelopen decennia hebben gerealiseerd, het mogelijk maken, of misschien wel nodig maken, dat we ook naar andere aspecten van zonne-energie gaan kijken. Niet alleen maar lage kosten, maar ook naar nieuwe mogelijkheden. Combineren van functies. Je moet dan denken aan stroomproducerende daken en gevels, stroomproducerende ramen op een gegeven moment. Eh, variatie in kleur, variatie in vorm. Uh, zonne-energie op maat, zou je kunnen zeggen. Waarmee je kunt spelen en waarmee je al die verschillende toepassingssegmenten op een hele goede manier kunt bedienen. Als je naar de zonnecellen van vandaag kijkt die nu commercieel worden verkocht, dan valt het, als je tenminste eh, gespecialiseerd bent daarin, valt het op dat die zonnecellen eigenlijk qua opbouw nog behoorlijk lijken op wat er in de jaren 80 werd gemaakt. Ze zijn alleen heel veel goedkoper geworden en ze zijn verregaand geperfectioneerd. Het zijn spotgoedkope technologische hoogstandjes, zou je kunnen zeggen. Toch is zonnestroom, zonnecellen, panelen, systemen nog lang niet uitontwikkeld. De huidige panelen zoals we ze nu hebben, die kunnen worden doorontwikkeld tot een rendement van ongeveer 25 procent. En dan zitten ze ongeveer aan hun grens. Dat is natuurlijk, als je in het onderzoek zit, een onverdraaglijke gedachte eh, dat je bij 25 procent zou blijven steken. Want als je het uitrekent, dan zou een zonnecel in principe wel 75% rendement moeten kunnen hebben. Nou is dat misschien moeilijk te combineren met hele lage kosten, maar veel meer dan 25% moet mogelijk zijn. Dus de race in de laboratoria, maar ook bij bedrijven, is begonnen naar zonnepanelen met een rendement van 30, 40 of misschien op lange termijn wel 50 Als ze efficiënter zijn, dan kun je met een kleiner oppervlak aan panelen, kleiner oppervlak aan installatie, minder materialen, minder onderhoud, kun je dezelfde hoeveelheid stroom produceren. het wordt daar goedkoper van. Maar ook als ruimte beperkt is, dan kun je met een hoger rendement gewoon meer opwekken. Als je dak niet zo groot is, kun je met efficiënte panelen meer stroom leveren dan met eh, minder efficiënte panelen. Nou, een van de belangrijke wetenschappelijke uitdagingen is om die hogere rendementen mogelijk te maken. En de, er zijn allerlei mogelijkheden, maar degene die waarschijnlijk het eerste de markt zal kunnen bereiken is waarin je twee soorten zonnecellen op elkaar stapelt. De 25% rendement die de huidige cellen en panelen kunnen halen, die wordt vooral bepaald door het feit dat een paneel dan uit één materiaal is opgebouwd. Dat ene materiaal is optimaal geschikt voor één kleur licht. Andere kleuren licht gaan er of doorheen, ze worden niet geabsorbeerd, of ze worden maar voor een deel omgezet in elektriciteit. En als je een stapeling maakt van twee verschillende, goed op elkaar afgestemde materialen, dan kun je daarmee een paneel maken, een cel maken met een rendement wat 30, 35 procent of misschien wel 40 procent is als je verschillende gaat stapelen. Dat noemen we, als het een, twee, een stapeling van twee materialen is, noemen we dat een tandem. Eh, dat is waar wereldwijd op dit moment tienduizenden mensen hun eh, onderzoek en hun ontwikkeling op richten. Proberen om die zonnepanelen van dit moment te verslaan op een gegeven moment in rendement, maar dan wel met kosten die zeker niet hoger zijn dan wat op dit moment eh, te koop is. Een gigantische uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. En gelukkig, de huidige panelen die gaan nog een tijdje door in hun verbetering. Dus we hebben nog even tijd voordat het nodig is. Maar dan staan ze klaar om het stokje over te nemen van wat er op dit moment wordt verkocht. Nou, wat kan er nog meer met zonne-energie? We hebben, gezegd, nou, je kunt er stroom mee maken, dat gaat heel goed. Ehm, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je eenmaal stroom hebt, dan kun je daarmee alles doen. Als we heel veel goedkope zonnestroom maken of stroom uit windturbines, dan kun je daarmee ook warmte produceren. Warmte voor huizen, warmte voor de industrie. Eh, en als de stroom maar goedkoop genoeg is, dan zou dat kunnen concurreren. Als je heel veel stroom hebt, kun je op een gegeven moment ook ervoor kiezen om daar brandstof mee te maken. En bijvoorbeeld het grote zonne-energieproject op Ameland, wat eh, ruim een jaar geleden is gebouwd, dat wordt onder andere gebruikt om waterstof te produceren met stroom die uit het systeem komt, zodat je die waterstof kunt opslaan en op een later moment kunt gebruiken, bijvoorbeeld om weer stroom te maken of daar andere dingen mee te doen. Natuurlijk, als je warmte of brandstof wil hebben, kun je dat ook op een andere manier doen. Je kunt ook een zonneboiler nemen, dan sla je die stap van de elektriciteit over. En in de toekomst hopen we dat we ook panelen krijgen waar water ingaat, licht opvalt en waterstof uitkomt een soort zonnepanelen, maar waar een brandstof uitkomt in plaats van stroom. Die moeten natuurlijk concurreren met de gewone zonnepanelen, eh, waar je dan met de elektriciteit waterstof maakt. Maar het is een hele elegante en ook veelbelovende route. Met andere woorden, de bouwdoos van zonne-energietechnologieën wereldwijd is heel goed gevuld en wordt steeds voller. Nou, misschien een vraag die ik in het begin had moeten stellen. Is Nederland eigenlijk wel een zonne-energieland? Eh, ik denk dat ik daar eh, het publiek niet van hoef te overtuigen, maar het is wel een belangrijke vraag. Het antwoord is ja, dubbel ja. We hebben genoeg zon en we hebben genoeg ruimte. Maar misschien onbekender is dat Nederland ook een toppositie heeft in de wereld op het gebied van zonnestroomtechnologie. Onderzoekers doen echt grensverleggend onderzoek, wat wereldwijd in de picture staat. Nederlandse bedrijven maken machines waarmee hele efficiënte zonnepanelen en cellen worden gemaakt over de hele wereld. En bedrijven maken ook eh, hele mooie oplossingen voor integratie van zonne-energie in gebouwen. En Elon Musk en Tesla kwam daarmee in het nieuws, bereikte de voorpagina. Maar tien jaar geleden waren er al Nederlandse bedrijven die prachtige producten maken. En er is een heel scala aan producten te koop inmiddels, als je daar even naar zoekt. Nou, de, de, de, de uitdaging volgens mij is om die bedrijvigheid, die banen, die economische activiteit te combineren met een snelle transitie en op die manier eh, de vruchten van beide te plukken. Dan denk ik dat we echt snelheid kunnen maken. Kom ik terug op de eerste vraag. Eh, hoe halen we zoveel mogelijk energie uit de zon? Nou, rendement, hoog rendement, steeds hoger rendement blijft belangrijk. Het is een van de knoppen waaraan we nog kunnen draaien om de kosten van zonnestroom nog verder te verlagen. En dat blijft belangrijk, zeker als we op de lange termijn warmte en brandstof willen maken. Maar verder, om al die verschillende toepassingen te bedienen, is het ook cruciaal dat we oplossingen op maat gaan maken. Voor gebruik op en aan gebouwen, voor eh, wegen, spoorlijnen, op water en eigenlijk alle toepassingen die u kunt verzinnen. Samen zullen al die segmenten het moeten doen. Een heleboel kleinere eh, hoeveelheden maken samen een enorme hoeveelheid. Het zijn daarmee de bouwstenen voor een duurzame energiehuishouding. Nou, ik denk dus dat zonne-energie het heden heeft. Er is al heel veel te koop. Niks mis met wat er op dit moment is, maar er gaat ook nog heel veel gebeuren. Dus zonne-energie heeft met name ook de toekomst.